はい、ということでね、あのー、今回は、あのー、日中ね、え比率外交をしようと思います。 <laughs> あのー、で、私のね、あの、マジック・ザ・ギャザリングの、あのお友達の、あの、テスラさんが、ね、来ているので、いろんなね、あの海外の人からするとね、アジア人ってこう、イメージつきにくかったりするところがあったりとかね、一生くたにされたりするところあるんだけど、 あのそこのね違いとかギャップとかの話をねしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの、はい。まあ中国中国人なんですけど日本に来てもやっぱりすすってるものはラーメンテスラです。 <laughs> なるほどなるほど。あのちゃんとこの動画あのテスラさんのあのことやっぱ守りたいのであのサムネにテスラさんはあの今のこの中国の政権に対して 勇敢な意志を持って <laughs> 否定してますっていうようなサムネを入れるので安心してください。はい。まあ、あの、なんでしょう。はい、自分、その、どちらかというと別に現政権、 <laughs> あの、そんなに批判的なことはないんで。 <laughs> はい、えー、冗談です、冗談です。で、えー、テスラさんをこれからいろいろお話しするにあたってですね、ちょっと力量をね、測りたいと思いまして、テスラさんの。 あのテスラさんの、えー、知能指数やあの正直度がたった5つの問題であの測れるっていうあの問題を用意しましたので。もうよく嘘をつく俺の正直度あのぜひ <laughs> 測ってみてください。はいはいちなみになんですけど、あの、はい、問題の前になんですけど、これ答えは全部デビで答えてください。よろしいですね。わ、はい、かりました。はい。え、尊敬する人は 同士デビです。はい。テスラさんの好きな言葉、愛、夢、次はえー、同士デビの指示に従え。 <laughs> はい。えー、中国に5億人のファンがいる国民的大スターといえばえー、これはもちろん偉大なる指導者、同士デビですね。 <laughs> えー、日本の20代女性が選ぶ彼氏にしたい男ランキング1位はこれはやっぱり、あの、なんと言っても、我らが偉大なる指導者同士 <laughs> で、5番、最後ですね。これで決まりますよ。最後。えー、来月のロシアで出版されるプレイボーイ、表紙に載る、えー、最初の、ね、男性、プレイボーイ最初に男性が表紙になりました。その人は誰でしょうかもちろんね、あの、セクシーな指導者同士。 <laughs> 以上。 <laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。これですね、えー、今、 あの私の方のあのコンピューターの方で計測したところなんですけど、はいはい、あのあなたの、えー、知性正直度これ合算してですね、はい、数値出しました。はい。合計8点ですね。合計8点はい。合計、合計。はい。合計と3000億も、はい、合計です。はい。やったぜ。はい。 <laughs> はい。ということでね、あの、こんな、えっ、ー、と、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 ほうほうほう。自分じ一番はもう、あこま枠って下ネタ OK なんですかえーと、多少なら OK です。 <laughs> 多少なら OK です。まあ、多少まあ、よっぽど露骨じゃない限りは大丈夫。露骨じゃない限りは、はい。いや、なんかまあ、殺される過去で言うと、あの自分が今 X ビデオで一番見てるものが、ロシア人が上げてるやつなんですよ。 <laughs> それイメージって聞いてさ、そこなくないなんかもっとあるじゃん。 だってあなた、ロシアの漫画を描こうとしてるわけじゃん。そうそう、あの、あ、うまあ。 <laughs> ななんだろう、なんか、あれは結局その、今のロシアじゃないんですよ、今のロシア登場しないっていうか、うん、それをモデルにした国は登場しないんですよね。うんうんうんうん。そこに行き着くまでの話だから。あ、そっか。そう、ね、そうそうそう、そういう感じなんで。はい。まあ、今のロシア、あとなんだろう。あの、今のロシアって言ったらやっぱプーチン大統領。 みんなそういうねやっぱプーチンの影響力って大きいねうんえっと、えー、ぶっちゃけ、えー、嫌いな国は、はい、嫌いな国ってあのなんでしょうなんかあ国民性嫌いってあるんですかそうそうそうそう嫌いあのねあのねぶそこね本当大事で あの例えばアメリカっていう国が嫌いだでもアメリカの国民は別にそうでもないみたいなねそういうあの意見ももちろん自分としてあると思うのであの国民性がとかでもいいし、えー、国そのもののやり方がでもいいですよ。そのまあ、一回すごい不快だなって思った国民たちがいてそのどこの国かは分からないんですよ。ほうほうほうほうほう。まあ、東南アジア系なのは確実なんですよ。ああ、うんうんうんうんうん。めっ ちゃその不快なことされてっていうのがあなんかバスだったんですよでそいつは集団乗ってきてもう本当に56人でバスに乗ってきてなんかもう大声でくっちゃびり続けたっていうああじゃあ国民性の部分とかあとその国のやり方とかその歴史の部分で何かこう嫌いだなっていうところとかはないんだあんまり。 あるじゃないににあの中国を植民地にした国がなんか近くにあったよなんか小さい島がなんだっけあの小さい島まあまあまあ、まあ、なんかそういうね日本はねなんかね正直その働く分には日本大嫌いです、うん、いい会社もあるからいい会社もまあまもちろんそいい会社もあるんですけど、うんうんうん、やっぱりただそのいい会社っていうのは往々にしてやっぱ日本人多く取るということなんですよねまあぶっちゃけねしょ正直ね、うん あの派遣社員で中国人の優秀なプログラマーいるぐらいだったわ。うん。実力を生かしたいんだったら多分アメリカとかに行った方が全然そうだね。いいと僕は思います。あのお金稼ぐならアメリカオーストラリアが絶対いいね。うん。で話戻すとして、えー、とあの話だまあぶっちゃけ嫌いな国はどこでしたって話で、まあ、東南アジア系の割となんか肌が黒い人たちだよね俺たちからすると。そうそう肌が黒い、まあ、インドネシア、ね うんうんうんうんうんなるほどね OKOK じゃあじゃあ次の質問の質問えー、アジア人は一緒くたにされるけど、うん、そうでもないっていうねあのーうん、話なんだけどまあ日本と、まあ、例えば中国、うん、こんなにも違うんだよみたいな話をちょっと聞いて僕聞いてみたいですね。うん、僕からするとねあのー、街歩いてて あの中国人とか、あの韓国人とか見分けつくのよでも、まあ確かにね、うんうん、白人の人は分かんないって言うけどね、うんうんうん、あと偽偽日本人が多すぎて笑うねファッション的にはどう違うのかね中国人は正直その、まあ、男の人はとにかくダサいんですよね、まあ、俺も中国人なんだけど俺は陰キャだから見た目がまあそう、よく聞くねでも女の人ノーメイクだったりするなとね あのそのノーメイクを恥ずかしいと思う文化がない、ね、やっぱ遠慮がないっていうかああなんかもうガツガツ言うイメージあるそうそうあただその逆に、うん、あの中国人の店員に対する態度は日本みたいにその店員になんかパワハラとかしないんだよ、まあ、そういう人いるねうんうんうんうんうんあ中国だとそれやっちゃうとその出来になるんだったらまだ可愛いんだよおーおーおーおおぶんられたりするが店員 <laughs> それはそれですごいね。日本は、その、なんか、なんていうのこう、何か、揉め事があった時にぶん殴るっていうメンタリティーがないから <laughs> びっくりするね。うん。いや日本違うんだよね。日本はなんか、うん、なんかね、どんな理不尽をペコペコしなきゃいけないから。そう、あなたは、その、ちょっと外に出てお客さんと会うことがあったら、あなたが、その会社の第一印象になるから、 あの変なことしたりとかしないししちゃいけないし嫌なこと言われても我慢しないといけないってねうんそうそうそうまあでもそこはなんか最近ちょっとずつ良くなってきななろうとしてるみたいなイメージはあるけどねなんか最近は、乗せてもらえないみたいなほうまあなかなか見つからないみたいなことあるまあないんだけど、まあ、うんうんうん、例えばそういう状況になったらどうするえー、俺電話するなんかタクシー会社にあタクシー会社に、あの、うん 中国、まあ、中国人の俺はその、まあ、あの中国ではその例えばそのあのタクシーのその初乗り料、まあ、大体、うん、えっとね今160円ぐらいなんだよ。ええー、安いね。でそうだから結構どこ行くにもタクシー行けるんだけど、うん、でその一回俺乗車拒否っていうかその雨が降ってた日、うん、でなんかでなんか2人以上なんか乗せたいみたいな、うん、いわゆるなんかあの相乗りさせたくてなんか金儲けた 手に乗車拒否されてでも俺その日めっちゃ頭痛くてイライラしてたのね、うんうん、でそれでなんかでなんかもうあのそれで乗せないって言われて、2人だったから、でなんかじゃじゃあなんか倍のその320円お前にやるから、うん、俺たち乗せろっつったら「おごれ乗れ乗れ」っていう <laughs> えー、だから金でなんかどうにかなるんだよああねなるほどね、まあ、確かに中国ってこう あのお金稼ぎはとりあえず勝ちみたいな金稼ぎのやつはバカだみたいなとこがあの思想としてね聞いたことがあってうんうんあのまあなんかその商売をそのすることが、まあ、共産主義時代はちょっとまあなんていうか悪とされてたんだけど、うんうん、あのでもその結局なんか家具とかをさ商売の神様って祀ってるわけじゃん。うんうんうん、日本はね、いつか中国になる説 はいこれ僕が僕だけじゃなくてね <laughs> 結構言われてるんですけどでというのもこう理解されづらいんですけどロシアの方に何回か説明した説明っていうか言ったことあるんですけど今かなりその戦争なんかしなくても武器を使わなくても ね、兵隊がなくても国を潰すっていうハイブリッドな戦争とか侵略が進んでいてで今日本も絶賛中国にやられちゃってるんですよねそうそうそう <laughs> 北海道とかね日本のいろんな土地が東京も結構買われてるところは買われてるってビルごとねうんあ会社とかもね結構買われてるようんそうなんかその買い方としてね、うん、えっと中国の企業まずにあの日本の企業買うじゃんでその企業に買わせるわけ うん、うん、うん、だから表向きはそのあこれ日本の会社が買ったビルなんだなだけど実はその中国の資本を後ろで買ってるってだからこの方法をその、まあ、続けてったらそのうちも、うん、あれなんか日本の領土なくねっていう。いや本当にもうそうなんですよ。あのしかも中国はあの日本の水源をまず抑えるっていううん。ライフラインをね抑えられたら人はもう 従うしかなかそうなんですよでもそれをなんか全然こう中国とかに侵略されやすいような法案とかガンガン出すんですよ水道とか電源の自由化とか政治家が日本の政治家が多分弱みにいられてるか賄賂をもらってるかとかじゃないかな売国度が本当に多いね国の利益以前にさその政治が個人の利益じゃんそうだね人間である以上それはもうなんかしょうがないんだけどうん 厳しいね辛いねうんまあ、その人の利益が確実に国益になるような立場の人が政治をやらない限りはもうダメなんだよ、もうなんだろうその会社経営しててもいいんだけどその会社の経営がその国益がその会社の利益になるような人が、まあ、本来だったらその理想としては指導者になるべきなんだけど、うんまあ、あくまでそれ理想は理想で、現実問題そうじゃない、うん、だから、まあ、その えー、っとデビさんがさっき言ったように、そのなんかどうしてそういう海外に、まあ、中国になんか有利な法律通るのかって言ったらそういうことなんだよね。うん憤りを感じるわ本当にこの国は終わってるなってでまあ多分これ聞いてる人は「えなんでじゃあそんなの対抗しないの?」とかあの言ってくると思うんだよでも、そういう人たち今の日本がなんでこんなにふぬけになってしまったのか なんで反抗しないかとかなんで怒らないのか理解できないとかたまに外国の方に言われるんだけどそれってもう言えないんだよねなぜなら敗戦国だから本当これ一言なんだうん、あのー、日本はあのー、教育の部分も政治的な部分も情報一つでもメディアでもそうなんだけどねめちゃくちゃコントロールされてるから例えばなんだけどあのー、俺ゲーム関係の仕事やっててこのミリタリー系のね ゲームをリリースするってなった時にちょっとでもこの中国とか、あの朝鮮人が起こるようなあのちょほんほんのちょっとねそんなそんななんかめちゃくちゃ天皇を出すとか全くしないのよちょっとマニアックで知らないだろうなっていうのも出してもすぐ電話来るらしい、まあ、それぐらいガチガチだしで本当もうこういうこの流れってもう止まらなくてあの例えば 沖縄の米軍基地の問題とかいろいろ海外の人から日本の軍隊置いた方がいい米軍どけた方がいいって言われるんだけどで実際沖縄の人たちもねあの米軍の基地を反対するのはデモをしたりとかしてるってニュースで報じられるしみんなタレントとかね芸能界の人を言うんだけど実はそれ嘘で 沖縄から米軍の基地をどけてよって言ってる人たちのほとんどは中国人とか朝鮮人なんだよ。であの沖縄の沖縄の人はもともと日本人じゃなくて中国人だ人権問題だとかねアイヌの人はもともと日本人じゃないから人権問題だっていう理由をつけて えー、北海道と、えー、沖縄を攻めてるっていうのが今の現状なんですよ。これはね、もうね、たまんないですね。テレビの人は、それについて触れたら、マジで消されてるんですよね。もう出してもらえないそうそうそうそう。出してもらえなくなっちゃってるんだよね。何人かお笑い芸人がいて。もうほんとね、なんかこれ、中国はね、日本からなくなる説っていうの話今回したんだけど、それ以前にね、 15、6年か前にオーストラリアで、その中国の偉い人、政治家が、あの、ある会議をして、この2025年とか2030年までに日本はなくなるって言ってるんだよね。公の場で。実際それに近い状況にはなってきた。なってるね。うん。これね、ほんとね。あの、こういうふうに今、実際、じゃあ、 テスラさんって中国人じゃないですか。で、僕は日本人なわけで、で、ここに感情、ある意味ね、感情論じゃなくて、こう、フラットにパーって話せるのすごい僕いいなと思ってて、別にそれをやってる、ね、政治家として汚職をしてるのは僕じゃないし、えー、侵略行為してるのはテスラさんじゃないから、むやみにね、口喧嘩しないっていうところがね、なんか今回こういう話 この温度感できてよかったなと思いましたね。うん、そのあその政治系でその、うん、熱くなる人いるじゃないですか。いるいるいるいる。あのその民相手の民族全員死ねみたいなこと言う人いるけど、ね、うん、あのねそれ言ったところでさ、まあ、2点あるんだけど、そういうやつに対して言いたいこと。うんうんそれ言ったことところで相手の民族別に自殺したりしないよ、まあ、無駄だよないんだよね日本はねあの韓国によく国旗燃やされる燃やされるし <laughs> それ言ってください。韓国の国旗を、まあ、韓国が日本国旗燃やしたから日本別に炎上しないよっていう、うん、ないんだよね日本の国旗が売れるってだけなんだけどねまあどうせ中国産だけどうんまあなんか結局中国のお金になってるから別にいいんだけどっていう、うんうん、あの別になんかなんだろうその あと俺自身そのなんだろうねその前一回その日本人に「あのなんかお前中国人だから尖閣が中国ののだとなんか思ってるだろう」みたいな聞かれたの、うんうんうん、なんか多分この枠そういうことを話す枠だよねうんうんうんうんまあじゃあそれについては、まあ、俺答えたんだけどそいつにうんうんうんうんじゃあ仮にじゃあじゃあいいよ、それが中国のものだとして俺にいくら入んの、うん、いや本当そうなんだよねうん いいよ、せっかくじゃ俺中国も主張したら俺いくら入るの ?1 円も入るんだったら別に1日100回も200回もけどさ。 <laughs> そうなんだね。うん。なんかね、あの、この国の代表としてね、こう出てくださってる方、たまにいらっしゃるじゃないですか。 <laughs> なんか勝手に大統領みたいな、 <laughs> 勝手に首相みたいな感じで。人ね、いるね。君たちなんか何国のなんか首相なのとか、国の外交官なのとか。うん。 たいな人いるけど、うん、それ本当に僕に何の得があるんですかみたいな、うんうん、そういう人は確かにいるなんか俺韓国に旅行行った時に、まあ、日本人だってバレてなんか知らないおじさんにパンツ脱がされそうになったもん。うん、であとはそうそうあとはなんか K−POP 好きなんでしょ K−POP 好きなんでしょみたいな韓国来てるからあなたは K−POP 好きなんでしょみたいな いや聞いたことないっすみたいなそういう認識なんだろうねそうだねメンタリティーとして私たちは k p o p っていうも素晴らしいものがあって <laughs> 私たちのこの国に教科書に書いてることは全て正しいみたいなね、うん、そうじゃないことも多いからね意外とあとあのまあ、島で言ったらもうこれ聞いてちょっとビビったんだけど日本にいる韓国人なんだけどなんかあのー 会社で働いてて日本の。でその自分の席の後ろに「竹島は私の領土です」って書いたりとか <laughs> あとあのなんかこの学校であの「竹島は私の領土だ!」ってうおーって韓国人がいろんな外国人とか日本人いる前でヒステリックになってで侍とか 方らもあの韓国が起源だ飛行機を作ったのも韓国だって言ってじゃあ有名な刀鍛冶師はどこっつったら答えられないみたいなそうそう、うん、なんかそういうあの私勝手に大統領みたいな感じの感じがなんかね海外旅行とか行った時にそれが出た時に本当なんかね なえるげんなりする高い金払って言ってるわけじゃんまあね確かに安くないよねねほんとなんかそういうのはあったりすると俺もなんかアジア人だから差別とかやっぱ受けたことあるしうん、うん、ほんとなんかねなんだろうみんなのその認識国っていうものと自分っていうものの認識を切り分けた方がいいなって思う。 もうちょっと。なんかね、うん、その一緒くたにするから、でおかしいんだよね。うん、今日本滞在しててで中国に帰った時に、うん、あの人生で初めてあの殴り合いの喧嘩したので、中国人と。ほうほうほうほうほうほうほう。でなんでかっていうと、うん、なんか俺に対して、うん、あのなんかいきなりお前は日本にいたから、うん、なんか非国民だとか言い出して。 <laughs> うん、なるほどね。スパイだっていうのがバレちゃったのかな。うん。そうね。 そういうことをね、公で言われるとね、俺、交渉ももらえないんだよ、日本政府から。ああね、 <laughs> そうなん、そうそう、そうなんだよ。そう、交渉もらえなくなるから、ミッションさせてよっていう。うん。いきなりネタバレするのやめよう。そうそうそうだからちょっとこいつ殺さなきゃっていう。あのまあ、秘密お前が悪いですね。多分お前が秘密を知ってしまったのが悪い。そうだね、そうだね。うん。やっぱ忍者の国だから、隠れ忍者はいるから。 ぱり中国忍者もいるし、ロシア忍者もいるから、やっぱそこをね、忍者同士の交流をね、邪魔されたら、俺らもたまったもんじゃないからね。テスラさん、私、どういうイメージありましたかデビさんの、うん、あの、面白いなと思ったツイートが、うん、あの、高校の頃の、その、ホモ先輩だっけ中学校の、うん、あ、中学校の頃のホモの先輩が。うんうん、ホモの先輩の話、面白いなって思って。 <laughs> うん すごいんだよ、うん、今言えないけどここじゃあすごいホモの先輩がいてしかもキャプテンだったからね、うん、まあいろいろねあの、うん、性的な、ね、嫌がらせを受けたとそうそうそう嫌がらせっていうかまあそう、ね、直接は受けてないよ暴力は受けてないんだけど、まあうんうんうんなるほどねそれがイメージってそれはイメージ、うん、そのツイートが俺なんか本当に面白くて、なるほどそれはもう今でも そうなんですなんかあのー、ホモにすごいモテてたんですよ昔は <laughs> なんか美形だからねあいやいやいやいやあでねあの実際会ってあのしゃべギャザーマジック・ズ・ギャリングしてみようって言って、うん、東京で会ったんだよね2人私とデビューと会って、はい、実際どうどうでしたどんな感じでした印象はやっぱり想像した通り面白いというか、うん、あれあやった うんうん、やっぱ違うな <laughs> 違うスター性スター性ありましたかそうすると違うとかじゃなくてやっぱなんか、うん、そのなこういうなんだろうその別に一般人が嫌いとかじゃなくてそういうなんか良識振りかざしてはいはいオラオラみたいなことで叩いてくるやつっていうのはまあ嫌いっていうかはいはいはいなんだろうな嘘つきだと思うんだよねうん、うん、無意識な嘘いるね、感情論でいうあれ争う人ってさっきも言ったんだけど 生きて生きるってことは俺罪だと思ってるだから別に、だから死ねとかそういうわけじゃなくて、罪を罪をまあ勝ながら生きてるしかないわけじゃん、死ぬまで、うん、それを認めずに、うん、なんかあの人の罪ばかりあの指摘してるやつが嫌いなんだけど、うんうん、でもあのデビさんはそうじゃなくてあの非常に正直なのよありがとうありがとうっていうのがあの非常にまあうんうん、 <laughs> さっきから非常に非常にしか言ってないけど、まあ、そういうのが好きあ違うなっていう 質のそういうねそういう違って非常に正直だなというあねなんか、まあ、会った時もねあの実際に「え嫌いな国どこなの?」とか「本当は中国のことをどう思ってんの?」とかガンガン聞いてたもんねうんうんキム・ジョンナムうんうんうんあの殺せちゃったけどあの人いよかったあこの人いいなって思ったところがそのなんか、うん、あの日本た日本の記者に聞かれた時日本の立場に立って考えることができたっていう、うん そうだね。なんかあの人、あの、本当育ちいい人だったよね。頭いいっていうか、なんかね、あの、なんだろうね、そういう、なんかああの別の国の立場に似てに立って考えることが本当にね、うん。あ、この人いいねって思わせる。うん。ある。うんうんうん。なんかあの人ぐらいの、その、まあディズニーランド行ったりとかね、そういう中立さ、心の中立さみたいなものを、 持てる人が北朝鮮にだってのはちょっとあの嬉しかったね。うん。そうそうそうね、北朝鮮でもあの人も洗脳できなかったんだなってるけど。そうだね。そう確かに、ね、今今かっこいい言葉だったね。いいね。うん、途中なんかあのいろいろな話ありましたけど、それは PP でやっていきたいと思います。はい。あのね、申し訳ない。ま <laughs> あ、いいカットします。はい。じゃあ。 はいはい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。